На сьогодні 14 е, банків з 50 найбільших надають кредити е, на купівлю нерухомості за програмою державної іпотечної установи. Всього, як повідомляє ДІО, е, з ними працюють близько 120 організацій, але реально такі кредити видає значно менша кількість банків. Номінальна відсоткова ставка по таких кредитах коливається від 16,5 до 20% річних. При цьому реальна ефективна ставка складає 18,5% річних. Срок кредиту по цій програмі коливається е, в діапазоні від 5 до 30 років. Е, хоча більшість банків надає такі кредити сроком до 20 років. Е, що стосується авансу, то зазвичай він складає 25-30%. Варто зауважити, що сума кредиту по програмі державної іпотечної установи складає від 75 до 1,6%. 0,3 мільйона гривень, а також е, може залежати від е, величини населеного пункту, в якому оформлюється кредит. Е, також варто відзначити, що відсоткова ставка або одноразова комісія може бути диференційована в залежності від першого внеску або сроку кредиту. Чим вищий перший внесок і нижчий термін кредиту, тим буде меншою процентна ставка. Пакет документів по цій програмі е, є стандартним: це паспорт і ідентифікаційний код позичальника, а також членів його сім'ї, е, документи, які підтверджують доходи позичальника, і документи на нерухомість.